اللهم صل والدين الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم اللهم صل على يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ربي فارفعه الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدينا الحسنى بحرمتهم اللهم صل على والدين الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم اللهم صل على صل عليه وسلم ربي فارفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فارفعنا ببركتهم بحرمتهم اللهم صل على بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدينا الحسنى بحرمتهم اللهم صل على يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ربي الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدينا الحسنى بحرمتهم اللهم صل رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم فارفعنا ببركتهم واهدينا الحسنى بحرمتهم ربي فارفعنا ببركتهم واهدينا الحسنى بحرمتهم اللهم صلِّ على